Sigan. Finalmente encontramos un lugar que nos gustó mucho, que se llama Minas qué? Minas ondas? Mm, eh, minas Viejas. Minas Viejas. cada que está realmente semivirgen. Y para llegar hay que caminar como dos kilómetros por el medio de unos cañaverales. O sea, en México hay lugares maravillosos, pero hay que buscarlos y talonear.